Say, try, say. 哎呦我的妈！ Say, try, say. Say, try, say. Try, say. Try, say. Oh, but the. Cutlery. Huh? Man, yeah. Bata. Oh, yeah. Okay, bộ đó ta tí qua. ဘာမနီကိုလသုဘာဟန်နီလာကဲသုခေါ်ရစုကဝဲရဲလဲနီလားဒီဖို့နန်မီဒီလဲနမီလာတဲတာတိကိုနမီလာကဲသုနေနကနီကနီနီလဲ orchi khwani la tiko ha tani orchi khwani la me sarbe lo plamat ni la mada manyala နာချီရယမောဖလာရခနဲ့အဖလာရလက်ကပီကလာဟိုနေမေတာဖလာပါလာဒီကိုအယောဒီမှာဒါကဘာနေလဲကဲသူနေ Madama plirama. Su plirami mina. Da plirama ni ya tiko. Plido chila marga la tiko. Kale pai ni la ke tune. Ba masira babu. Ben masira buja. Me tiko. No shikane ye masiba da mio mio agulu la tiko. Talana masira dog tane mimdale. Temayelti. ဒါလည်းမစီရတော့တန်းနဲ့မစီဝဲတာခေါကလေးတွေဖာတော့သူတော့ဆောင်းလာဝမူဝပါလာသူကောဒါလည်းဘဟန်ကကဲသွင်းနေအထောတာမညာကဘာဒူနဲနထောတာမညာဒူယာထောတာမညာလေးဒူလာသူကောတပြာနော်နီယာသူကောတာဒူမီကဲနော်ပမီထောတာဒူနေနကထော့အပူဇန်ဒီလန်ဘာလဲလေမညာမေဝနေရလေဘူလာသူကောပပတရလောခီကနေယောတ်ဘူပါသူကောဒီတက်ဒီခုံကနေ Ka ba o do du te la ngai. Ka ba o do tau su kle. Ka ba o do gi do ba. Nen te pe wan o pe kilo la. Kuichi ya kilo ti ko. No kuichi ya kilo na. Min tong cha pe wa ya. Tong cha min ke la ba ne. Ye ka nga do. Mora senga. Ye ka ma ba sha la mora senga la ti ko. Ku o la ti ko ne. Ku ba o do ta eta kui. Ke ga ro ga masalo ta. Dengar, dengar, dengar, dengar. Wisa, lo tak ada wita yo. Nawa. Mexico. Menya. Pasa. Kaderi. Okadi. Deku suke imane. Supote tong. Nen wita pwe plena. Wita plena tiko. Dah amenya ke pur kani. Kemi nani la. Nang kor kane wi tawa tawa la tiko. Meme di di pa tiro na kagulu ya sor kala de. Tiro sela tiko. Tochila ha pa. Tochila ni. Tochila ni la ba tiko. Me tochila ni karo la kiburi pa kone. Toka ni ko mu da ni ko ya kone tochila ni la ba tiko. Meme di ni. Hato ko. Sing. Trans sing. Turn six.